Так, друзья, всем привет! Сейчас э, растапливаем буржуйку для сковороды. Будем жарить стейки. И на шашлык уже жар хороший. И будем жарить шашлык. К чому ми це все організували? К Тому що у нас январські опороси пройшли, і ми, так сказати, обмиваємо январські опороси. Таким образом. В январі вже все опоросів не буде, все пройшло успішно. Все хорошо. Ну, були нюанси, не без цього, ну, в принципі, а де без нюансів. Все, тут жар уже трошки остивати почав, поки я вдома посидів, кофе попив. У нас, получается, первая поросилась обезьяна, вторая киевлянка, третья учора поросилась е, кантор шанюра. Поросята живі, здорові, нікого не подавили, все нормально. О, жар хороший тут. І все, тут поки зараз. О, диви як шмало, ого. Ого, так швидко, диви, шмих. Шмих-шмих. Вот, теперь все розкладувати. Давай! Вперед! Так, тут закрываем. Сюда. Хватит, наверное, тогда. Да, хватит. Так, друзья, сюда вот от такі от стейки будуть. Ну, пригора сразу. центр прогорав. Вот. Вот Давно не пользовался за сковородкой. О! О! Вот так. Вот так, чуть-чуть перчик. Так, а тут у нас тут у нас тоже шкварчик. Надо поменять, наверное, местами эти два, эти три сюда, а эти два сюда. Тут закрыть, а тут подвальчик открыть. А так, чуть-чуть. Пробуем сворачивать. Вот. вроде бы аппетитненько. Что тут у нас? Ну, а тут красотища. Ой. Да, она так на медленном нормально. дойдет, Отлично будет. Ну а тут -то тоже потихоньку процесс идет. Проверим сейчас. Еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Ну, готовый почти, да? ось уже починає бути похоже на готовий стейк. Я не спеціаліст при приготовленні стейків, це так, пробую. Ну дивлюсь, що все вроді би хорошо, нічого не пригорає, корка не згорає зверху, тобто хорошо прожарюється. Ну, попробуем, попробуем, разрежем, глянем, Скажу как получилось. Вот такие маленькие празднички устраиваем собі в семейном кругу. Ну чисто, знаете, як опороси пройшли, все хорошо, все живы, здоровы и думаю, что б не отметить. Взял кусок м'яса та Бо так якось ще бочками розжарить Типа. Їх чаще треба переворачувати. Так, а тут а у нас О, ну тут єлі-єлі воно і не згорить уже. Бо жар еле жевріє. Я думаю, отлично буде. Хай ще трошки. О! Розійшлася печка. Це розоспати ого-го. Что, може розрізати, попробувати, так? Да? Зараз ножичок возьму. Ну, ну глянуть, чисто подивитися, як внутри. Ой, вообще классно, да? Оп. Ну, в принципе, уже можно забирать, да, ведь? Уже, я думаю, и отлично. Там у них стейки більше нравиться, ніж це Красота. Я думаю, можно уже снимать. Так, ну, грубо говоря, чтобы не отставали, на край их положим. Шедевр! якесь необичне таке. Типу, не таке, як шашлик. Я предлагаю шашликом не пантяться туди його скатить. Новий новий вид. Шашлик спочатку на мангалі, а потім, щоб на вірняка був готовий. Отак. Це вже моя більш упрощена версія. Називається наверняка. О! І воно наверняка про, проготовиться. м'ясо. Так, щелки, щоб мої не згоріли. А, воно тут. О! Яке, як пирожки! Як жарені пирожки стейки. А шашлик, дивіться який. О! Любий, щоб глянувся реально вживу, удавився слюною. Я в тому числі. І мій шарик сюди. Оце воно. На крайняк шашлик, кажу на крайняк, уже наверняка шашлик доготовиться внутрі. І воно ще так обжарено на диму, на углях і плюс ще на сковороді. О, пожалуйста, дивіться, о. О! Оце воно. От як треба жарити. А ми на шампурах. На шампурах зверху обдав для огонька, для димка, а потім на сковородку треба перекидувати. Дивіться, як як як це, як зажарка в борщ. Золотіше все, красиве. А от мені як пирожки. Жарені, як жарені пирожки. Дивіться, яка красотість. Зараз будемо пробувати. Оце воно. А то розказують, так, не так. Так, не так, перетакувати не буде. Головне часом перемішувати, щоб воно не пригорало. О, ну, це воно красиво, дай. Вон бадан уже прибіг. Де? Глянуть Глянуть Ну да. Видать запах аркаду проник і він право прибіг. це воно. Ось. Упрощена версія. Ось. Все, забираємо, уже готово. І стейки забираємо, все забираємо. Стейки можна так по два зразу брати. О, опа. Опа. О, оце воно. І ніхто не скаже, що шашлик сирий, не доготовився, все. От, пожалуйста. Ось така вкуснотища вийшла. Підемо пробувати, зараз скажу вкусно, не вкусно, покажу вдома вже там. Так, друзі, пробуємо. Стейк, іменно стейк. Готовий, не готовий. Ну Сейчас. О, ну, дивіться, який він виходить. От, покажи вік ближе. Все готове, все пропечене, все як треба. Бачите, де я кнопку повісив? На кухні сижу, їм і за вас вспоминаю завжди. Думаю, от в мене підписчиків скільки. Ну молодці ж усі. Не пройшло і три роки, і кнопка вже серебряна в мене. Спасибо кожному із вас. За вас піднімаю тост. Обмиваємо опороси январські і вас благодарим за кнопку. Ну і пробуємо. на тарелочку. Вот, вот так, раз. Первый раз в жизни Мы так жарю стейки. Вони сейчас накинуться не на шашлык, а на мои стейки. Всем приятного аппетита и всем пока.